Тема 699. Преодоление запрета на дистанционную торговлю лекарствами. В нашей стране запрещено торговать лекарствами через интернет и доставлять их на дом, наверное, для того, чтобы из-за излишней доступности люди себя не потравили бы. С одной стороны, забота правительства о людях радует. С другой стороны, некоторые лекарства в регионах не всегда легко купить. Иногда даже самые копеечные привычные лекарства пропадают, приходится бегать искать их по всем городским аптекам, и не факт, что найдешь. Не говоря уже о редких лекарствах, которые в малые города вообще никогда не привозят. Поэтому запрет на продажу лекарств через интернет и их доставку всевозможными способами, это в какой-то степени и зло, особенно если сидишь дома с больным. ребенком, а в аптеку даже послать некого. Некоторые люди мне могут возразить, что через обычную аптеку можно заказать нужное лекарство у какого-нибудь поставщика. Но я это тоже проходила. Не в каждой аптеке можно это сделать. В иную аптеку придешь, вроде у них есть доступ к базам данных поставщиков. Но они посмотрят в нее и скажут, а мы с этими поставщиками не работаем. И хоть что ты делай, они шевелиться не будут, и от того, что эта аптека теряет клиентов и прибыль, не становится легче. Налицо потребность народа в интернет-магазине медикаментов, с другой стороны, запрет властей на подобную форму организации продажи лекарств. Так что же делать? Одна компания сумела преодолеть этот запрет и открыла интернет-магазин аптека.ру который продает всевозможные лекарства, от аспирина до Виагры, в том числе и для лечения специфических болезней. Только юридически это не интернет-магазин. Это база лекарств. Но их можно отсюда сразу заказать и получить. Как так? Как объясняет компания на странице, она, она не осуществляет продажу лекарств. Она всего лишь принимает информацию о желании клиента приобрести выбранное лекарство в удобной для него аптеке. Потому что сервис аптека Пунтару создал фарм-дистрибьютор, организация, которая так и так пароли своей распределяет. Лекарства по аптекам. Вы на сайте аптека Пунтару выбираете нужные вам лекарства, складываете их в условную корзину и выбираете ближайшую к себе аптеку, откуда вы сможете эти лекарства забрать. Это воспринимается как заявка. Затем фармдистрибьютор по этой заявке отправляет в выбранную вами аптеку сформированный вами заказ. По форме, да, сайт не продает вам лекарства, клиент деньги за них не отдает. По сути, вы оформляете свой заказ на сайте как в обычном интернет-магазине, Ищете товар, складываете его в корзину, получаете бонусы и скидки. После подтверждения заказа получаете его в выбранной аптеке, как в традиционном пункте самовывоза. Я в интернет-магазине Ппонтару точно так же заказы оформляю. Тоже их не оплачиваю заранее, мне их пересылают в ближайший пункт самовывоза, где я могу его оплатить и забрать, а могу не оплатить и не забрать. То есть и закон соблюден, и интернет-магазин по сути обеспечивает лекарствами все население России дистанционно. Хотя не совсем дистанционно, что помогает ему соблюдать закон. Лекарства все-таки на дом не приносятся. За ними все равно приходится идти в ближайший пункт самовывоза, то есть аптеку. А что делать с лекарствами, которые выписывают по рецепту и которые, по идее, не должны продаваться всем желающим. А на этот счет у сайта аптека.ру есть небольшой пункт, часто задаваемых вопросах. То есть формально они покупателей предупреждают, что аптека, играющая роль пункта самовывоза, может не выдать такой препарат без рецепта. А на самом деле им никто не запрещает это лекарство выдать без рецепта, это как с продажи сигарет, Минздрав предупреждает, но не запрещает. Поэтому если закон что-то запрещает, это не значит, что запрет нельзя обойти. Кстати, сайт аптека аптека.ру начал принимать заказы на лекарства в 2012 году, когда его создатель, фармдистрибьютор, Катрин, находился на второй строчке рейтинга ведущих фармдистрибьюторов России. Сегодня, Катрин, оставил всех своих конкурентов позади. Не сомневаюсь в том, что успеху способствовало создание глобального сервиса заказа лекарств через интернет аптека аптека.ру, потому что посещаемость этого ресурса всего за несколько лет достигла высокой цифры в более чем 100 тысяч посетителей в день и третьего места в мировом рейтинге лекарственных сайтов, по версии сервиса статистики similarep.com. Пока одни покорно чтят законы и боятся сделать лишний шаг, другие думают над тем, как приспособить законы под свои цели, не зря говорят, что наглость – второе счастье. Будьте смелыми. подпишись на канал Идеи домашнего бизнеса и жми колокольчик для уведомления о действиях канала.